жарык нуру параллелдүү түз сызыкта жайылат чогулат таралуучу же чогулуучу жарык нурларын эки са жана ск нурлары аркылуу карайлы таралуучу параллелдүү жарык нурун бир сб нуру менен көрсөтсө болот